nkusaba kimu we subscribe tojja buzikulaba nti tebannanga endabyeko bulabi subscribe like the page byonna ofollowing esobola n'okunyiga kali akadogambe hmm. lwenaba najjanga omutwe nga tukola ki naye ojja nolaba obulabi oba tutuyambye twagala olabe nga zisubscribe nga tulaba tujjanga kubeeranga wano nga wenabagambanga mm. ngaate tubaleetera ebipya ebiba bigenda mu maaso mm. munti yenna gwolaba nvuma boboyi talina kyayongera kukatolubwama alinga semuju bonna bakolera enyale katolubwama eh. eh, oyo takumanya budde katolubwama kica actually afanaga ngono pasta haji mujingo katolubwama katolubwama bamulidde akalubwava mu paliamenti yetaga esente ezigenda omujjanjaba emitima ebiwowoolo ebigundi n'amabeeti byonna byalwala nti eh, kati engeri gyeyakulira yakula ngaale yatundanga manda siganosawo eh. ng'atunda manda ga bulowo kakati n'agattamu walagi n'alwalira ddala nkugambye eh. yatundanga manda agula nze kuwawi kiringanga hmm. olaba popoyi basula ani mubebekulu afuma popoyi yasulangaawo kumawanda rod maba yamukuzi hmm. yewana mbu mwana wa mini sekulya mubwava najja efika enairobi ngaasula mu dduuka lya nebulesi nga basula mukamumukamu nga mumaaso webatundyanga edduuka lya litero shop buli gwolabangaomuntu agamba nti agagga wadde ngaaduula 99 hmm. baali baabeerako abaavu ate nga bakopi kyobaolaba yoyobebe nkigankani kyobaolaba ye katolwama katolwama ekizibu kyalina bobi wine wamala kubanga bajoga bobwine omanye olwo olumumanyiro <laughs> najoga bobwine omwana nagenda <laughs> ah, ah, okumanya omusajja oyo <laughs> alikekyamukubongo omarosias owafako kusenezaalina kububuka bwaalongoseza mubira bonna bamugamba eh, bakaba ye aa ayewo omubiri ku bobwoyi naleeta sente is young richainambulensi gwe mukyojja mu lubaga south ogulangayo wadde kambulensi ka kalitama namulabakawo ngaagabira ababoda ababodaboda pikipiki empya empya tukutuku kati kyenkugambye ntiobwekyabimu byatuyambye actually kubimu hmm. kutuleetera nemupi nga bazze sibayala nnyo hmm. nebaba bavubuka atist balina kye batugamba aekubakatolwamangensebagani kati ekizibu kyakatolubwamalwakyavuma bobwei nenanawe nebayinza okutwala uwa eri magerere bagambye nti kakati nagamba buli akola pulezi museveni eh. ngaffe tetufuna sente newali badde ogwe nagamba nti pulezi eh. museveni bw'abajja ogwe alina gye yalijja hmm. okufuna abawagizi byatandikira ku nze eh. katirati kati osobola okuwagira presidentmuseveni nakubuuza mpayo ebintu bibiri nga nebyoli lwaki owagira presidentmuseveni hmm. anti byoliyogera tebikyakola sekiri kyokyakigamba kyabantu